Blackpink, Blackpink, Blackpink, Blackpink लहराते हुए दरवाजे पर लात मारी बस अपने पाप को ले लो मैं मुलवस मतलब होने के बारे में सोचना भी मत मैं वो बात करता हूँ रनवे पे चलता हूँ चलता हूँ अपनी आंखें बंद करो पाप करो one by one then two by two सब कुछ मेरी उंगली के मुताबिक गिर रहा है ये एक जाली शो है इसके लिए मैं एक रुपया भी नहीं दूंगा आज की रात है मैं एक जहरीला फूल हूँ अपनी जान लेने के बाद देखो तुम्हें हमें क्या बनाया एक आग है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता नींद में डाल देगी फायर ये बहुत खूबसूरत है या जुलमाना I bring the pen like this that thing, one this starting when I'm just starting when I'm got him got him got him straight to your dome like woo woo woo straight to your dome like ah ah ah taste that thing when I'm taste that thing when I'm taste that thing when I'm got him got him got him straight to your dome like woo woo woo स्टेट की डोम लाइक आह आह आह क्या पेंट और बाबर जैसी रास्ते मिली आराम आराम से बराए इकराम एक मोमबत्ती रोशन करे ये एक गुंडा गर्दी है इनकलाब पोश है मैं अब सलीम हूँ डिजाइन जुर्म में ना होंगी ऊ तीरे चमकते हैं चमकते हैं मोशी से गाड़ी चलती है कोई एतराज नहीं मैं सवार हूँ असमा में पायलट के साथ साथ निजी परवाज और मैं जंगली हूँ इन स्टाइल पर गिर रहा हूँ आज की रात है मैं एक जहरीला फूल हूँ अपनी जान लेने के बाद देखो तुम्हें हमने क्या बनाया एक आग है जो आहिस्ता आहिस्ता नींद में डाल देगी पायम ये बहुत खूबसूरत है या जुल्माना I bring the pain line, this cat thing, venom, this cat thing, venom, this cat thing, venom, got him, got him, got him. State your dome like, woo, woo, woo. stick to your dome like ah ah ah Taste that thing when I'm taste that thing when I'm taste that thing when I'm got him got him got him Stick to your dome like woo woo woo Stick to your dome like ah ah